带领就是迷茫，没有耶稣，我生命前头一片黑暗。天地总有一天都要废去，但你话语永远不会更改。生命全然耶稣唯有的，是我盼望。我不愿效法这世界，只愿跟从你，让我心意更新变化，让我查验你的。 耶和华，你们有能力，你们有权柄，你的话语叫我分别，为你发光，我的上帝。 带领就是迷茫，没有耶稣，我生命前头一片黑暗。天地总有一天都要废去，但你话语永远不会更改。生命之源，耶稣唯有的是我盼望。我不愿效法这世界，只愿跟从你，让我心意更新变化，让我查验你的。 耶和华，你们有能力，你们有权柄，你的话语叫我分别，为你发光。我不愿效法这世界，只愿跟从你，让我心意更新变化，让我查验你的美好。耶和华，你们有能力。 分别为你发光，我的上帝。